Ini siapa yang main ini? main coba. Ulang. Pas satu ya? Gak apa-apa, kita nggak juara nggak apa-apa yang penting. 哎花。 nanti kayak awal iya. Ih banyak ah. Januari lah Bang PPKM nanti simpan lagi banyak kali. Enggak, nanti kan datang lagi. Aman tuh. Udah makan aja. Cuma saja. Ini minum ini. Tapi pet enggak, enggak apa-apa. bang bang ingat waktu ada saya so minum so pas so minum minum ini ini nah pipetnya so Ini so Jungel ini dusun tujuh apa? Pak Kadus. Iya tadi Pak Kadus bawa. Woi, kali dusun ini Apa? para dusun tujuh. Ini Pak dia bulu tadi. Di tempat iya, rapat dia. Iya, iya. bisa dibak ke tengah ini. Iya, bisa ke tengah ini kan. Bisa delapan kan? Hah? Loro, loro. Loro sipil ya. deh. Apa? walaupun apa dia masih apa, iya. masih ini imam tuh susu susu apa ini macam ini? Iya. iki kan susu kepala dusun apa Hmm? Ya, banyak dia sih. Tapi lihat miso habis ini. ya harus gitu makan. ya jangan. Oh, ini bukan Jawa ah. ini. Ya, Batang. ya. Bang, jom makan aja. Oh, itu kan biasa ya, tukar iya. aja data. tukar aja itu kepala dusunnya gue kayak gitu ya. nggak bisa dipakai masa nggak apa dia Makanya ini, itu aja yang di apa-apa di dusun itu nggak ada peduli. Kita partisipasi lah dia, mati mau semangat atau apa. Enggak sama sama Kalau saya kan jarang ikut ke rapat. Katanya kan udah rapat sama, nggak ada rapat sama warga-warga ini tokoh masyarakat. Keselnya ini ini ini loh, aku pukul ini gini ini dia yang ngomong. Nah, Kemudian, mana? Kapan balik? Ada kapan? Ada apa? Oh, nah, nulis nulis saya. Hah? ini. Ini ya? Ini ada. Ini ada. agak pedas. Iya. Ah. Berhasil berarti. Suka yang merah tadi? Tadi kurasa enak merah. Yang ini. Ini pedas. Deso. Pedas sekali pun. Kampung enak sebenarnya sebenarnya enak kayak gini kampung ini kampung ya pakai teri tapi yang suka yang di dalam apa itu depan namanya moon yang harus pernah sini kan hmm. pakai daging pun oh, iya. apa iya. itu dia nggak pakai daging pun dia makannya enak depan istana Maimun enggak punya iya, kan ada ya khusus pernah teman-teman itu samping perusahaan itu kenapa itu iya yang pakai od gojek kan yang nganter ah, mah itu harganya dua puluh tiga aku dua tiga tiga kali kemarin rame-rame pernah nanti bisa kan tadi kapan ya dua tiga itu sepuluh dua Hmm? Ini sepuluh itu dua tiga, dua tiga ribu kena dagingnya ada. Iya, ini sepuluh. cái này, sẽ quay 그냥 얼마나 이렇게 보고 그냥 하는 거예요. 그럴 때 그냥 숙소에 가냐. Sarap kasi so, so, what makan pun bukan juga dulu. Hmm, hmm. biasanya sih kedua ini cuma Juli dia kan dua. Oh, itu kan lima ribu. Kalau bagi dua. ini kan segitu. bandit main ini, ada bang Jo. sekali bawang. Enak. Dia manis ya, rasanya enak ya. Membuat kita makan tuh nafsu ya. ada bola lagi tuh. Dua. Tadi aku mau ganti juga, tapi udah main. Masa udah satu, Ini baru kok Aku kalau itu agak tahu semalam. Lanjut Ada, ada, ada, ada, ya. ada ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada ada, ada, Ada. Ada menangnya bang, bang, empat puluh. Merah gua pun empat puluhan. Beli lah, salah lah. Enggak sampai limpul ya. 40 apa enggak 40 gitu. Đấy, tăng ảnh. Ừ. dusun dusun lain ada pemain pemain dari luar masih tujuh tujuh delapan masih itu tahun besok lah nanti kadang berat kecuali di sana di kecuali di sana di, di dilatih ya kan itu ngeri ya, latih pun nggak secepat itu dari pandai tahun kan tahun ya itu juga yang dilatih kan udah umur-umur eh, yang muda itu anak-anak saya gimana itu lain yang tak hobinya pak ya itu yang bilang ada yang latihan di kuku nggak boleh keluar keluar ya kata aku udah kali NTK. Tapi ini ada tapi iris irisnya. Nah, itu ini ini. Enggak. Ini. Ini aja. Udah Di luar jangkauan aku ngobrol ngobrol ngobrol. Makanya dia aja ngobrol jadi iya. enggak. Iya betul. Kena pula tapi ya kan ini iya. junior lah. Hmm.